agora está acabando e voltando lá a gente já vive sossegado, faz, a gente faz toda a coisa que a gente agora está esquecendo, volta a resgatar de novo, né? Isso eu, eu tenho experiência, eu vejo lá na minha aldeia, né? Como me senti tão tranquilo lá, né? A gente pensa em tudo uh, eh, para fazer de novo, né? E assim eu vejo meus filhos estão crescendo. Quando eu tinha levado lá, meu filhinho lá, era um 8, 9 anos. 8, 6 anos, 9 anos eu levei lá, agora eles estão crescendo. Então ele se sente bem lá, então está tranquilo. Né? No momento ainda a gente não está bem tranquilo, porque a gente não está pegando tudo ainda, nossa área completa, né? Não é que a gente quer voltar de novo na nossa terra tradicional. É, um, essa terra é, é muito sagrado para nós. Sagrado porque a gente sabe que quando a gente vai lá sentar de novo lá, né, ele cuida. Se, eu, se os fazendeiros que fazem mal, é, mal comigo, ele não deixa. Isso eu já senti quando o, o prefeito nosso me levou lá na, lá na cadeia, né? Eu fiz. Uh, oração no, no, meu jeito, no meu costume, me lembro. E tudo isso eu provei agora. Né? Tudo isso eu tenho que falar para os brancos, para eles entender como que nós índios, nós e se sente lá na nossa aldeia. Né? A lei diz que aquela terra é de vocês. É, é fala que é, é, lhe garante, né? Mas é bem claro, né? Garante, a gente entende que garante. E por que que depois vai ter mais problema, né? Por, por que que sou fazendeiro que vai ter direito ou... A gente sabe. Por que que o fazendeiro tem mais dire... direito, né? Por que, Eu... que o fazendeiro tem mais direito? É por causa do dinheiro. Né? E nós temos também direito, só que a gente... O direito nosso é, é falar o, o que a gente sabe, né? gente sabe que aquela terra é nossa e a gente também tem é, nossa sabedoria. Né? Isso aí que é, é difícil o branco entender, né? Mesmo que não tem mais caça, tem mais mato a gente. Tem alguma coisa ainda. A gente pratica lá, né? Isso aí que eu senti pela terra. Eu me sinto, já que nós estamos 12 anos, em 98 retom, retomamos aquela terra. É, então a gente se sente muito feliz. Mesmo que matando tudo, nós diz que sempre meu avô falou que um dia um líder vai se levantar. Esse é um dom. Né? também a gente fala né? que é um dom. Mesmo que ele não sabendo a luta, ele vai um dia vai levantar um líder de novo. Né. Eu sei o que está me esperando. Isso que não, a gente agora não podemos mais. Eu não tenho mais, pode me matar, sem problema. Mas por isso que aconteceu lá. Eu vi meu parceiro sagrado pela minha terra dele, morrendo, caindo, e ninguém foi ver. O assassino é fazendeiro. E pra, o que que nós temos? É para isso nós temos polícia. Pra... Se eu matar o fazendeiro, claro que aquela hora eu tenho que ir. E para ele não tem. Isso aí que me doía muito. Eu pensei no meu filho. Eu tenho bastante no de Prata. Isso que eu quero passar. Isso eu trouxe hoje para falar, para companheirada. Que sinta isso comigo.